Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Mi querida Ivy, un gusto tener esta comunicación contigo a la distancia por la situación que estamos viviendo, pero para hablar de una canción que le escuché y me encantó, Antídoto. Háblame de ese tema. Muchísimas gracias, Tony. Te saludo y, bendiciones como siempre. Yo creo que todo el globo terráqueo está atravesando una situación sumamente delicada. Eh, más para la salud emocional y mental de todos los seres humanos que estamos encerrados en nuestras casas y tratando de continuar con el protocolo. Yo quería que, la musa me acompañara y no me abandonara y haciendo hincapié en, que uno es figura pública y mucha gente eh, te utiliza como, como ejemplo, ¿no? Y también te buscan una manera de identificarse contigo. Eh, escribí y compuse, compuse esta canción con mucho, eh, con muchos sentimientos encontrados. Y esa, esa es mi parte y mi aporte con esta canción que compuse que se titula Antídoto. Mi aporte eh, musical, no solamente, sino más espiritual. Que no olvidemos que el antídoto, eh, además de empatía, es, es amar el tiempo que tengamos. Cuando hace unos meses atrás lancé eh, un baile más, la gente me decía cuál fue la motivación y inocentemente dije que la motivación de la canción de un baile más era si usted tuviese el último suspiro en la tierra, con quién sería su último baile, su baile más. Y miran la situación que nos encontramos hoy y dije, ok, la vía y el lenguaje tiene que ser eh, musical y de ahí nació Antídoto. Me toca mucho, ¿no? Eh, el sentimiento, el escuchar el tic-tac del reloj fuerte, ¿no? Eh, porque el tiempo cuenta en esta, en esta crisis, eh, esa fue la idea de tener el, compás del reloj, el reloj marcando los segundos, los minutos, las horas, dejándote saber que no, no se va a detener, el tiempo no se detiene, en nosotros queda eh, tratar de, de, tener la paz y la tranquilidad posible para lidiar con esto, no sabemos cuánto dure, algunos hemos estado encerrados por casi un mes, otros hemos estado encerrados desde antes. Yo en mi caso, yo justamente llegaba con mis dos eh, tour bus a San Francisco. Eh, justamente cuando llegamos, el gobierno de inmediato comienza a, hacer llegar notificaciones y a decirnos que teníamos que salir de San Francisco porque eh, iban a implantar un, procedimiento de cerrar y nos, iban, y nos íbamos a quedar atrapados en San Francisco. Entonces, el sentimiento que hubo en esos dos turbos, desde mis técnicos, eh, mi DJ, mi gente, mi gente de luces, mi gente que mismo estaba grabando streaming, todos nos abrazamos, todos lloramos porque nosotros queríamos terminar nuestro tour eh, que terminaba en Chicago eh, ahora en abril. Pero ese, ese, ese sentimiento también es el que me lleva a tratar de darle un aliento a, a mis compañeros de trabajo, a mis colegas, a continuar nuestro, nuestra misión eh, con la música, con la vida, nuestro compromiso para nuestros fanáticos y definitivamente es dar eh, lo que nosotros sabemos hacer. Yo creo que este es el momento para que cada cual eh, ponga su aporte de manera que pueda todo el mundo brillar y tal vez llegarle a alguien al alma y que, sienta una tranquilidad. Esto es un, asunto colectivo. Todos tenemos que darle la mano al otro. Y, estoy muy contenta porque, pues, a pesar de todo, eh, cuento con la serenidad hasta ahora. He contado con la serenidad de, cada vez que miro a mi hija saber que debo caminar derecha y estar lo más lúcida posible y seguir dando música y aprovechar mi tiempo. Bueno, lo que, en lo que te esperaba para la grabar esta entrevista. Tuve una conversación muy, muy extensa con tu hija. Ah, <laughs> Me decía, pica. Uh". <laughs> y, y, quería preguntarte sobre ello. O sea, a su edad, cuando ella te pregunta lo que estamos viviendo, porque no es normal este día a día que llevamos, esta, en mi caso ya casi un mes, ¿qué tú le respondes? Mira, <clears throat> Nayobi con los seis años que tiene, la crianza de Nayobi, nosotros hemos criado a Nayobi lo más sencillamente posible, donde las cosas más sencillas son las cosas que más ella valora. En muchas ocasiones nuestras amistades le han regalado, te estoy diciendo, desde equipos electrónicos, juguetes, carros, carritos con control remoto para ella montarse, muñecas, y resulta que Nayobi disfruta más a veces de la caja donde vino el juguete o de una bolsa que viene con el bubble wrap y las burbujitas explotándola, o ella agarra la caja y le pone un, un cordón y ella la arrastra por toda la casa o sea, esa es la manera en la que Nayobi ha vivido su vida, eh, alejada de las redes sociales, solo la, nosotros la ponemos cuando cumple años, el Día de las Madres. O sea, mi hija ama la casa igual que yo, que me preguntaron en otra ocasión cuál es el, lugar eh, del planeta que, más, a mí me gusta. Yo siempre he dicho mi hogar, porque para mí mi hogar es santo, es, donde emana la tranquilidad y el amor puro de verdad, donde emana la, la esencia verdadera de la familia y de la unión. Cuando Nayobi eh, no pregunta, Nayobi vive el día a día, Nayobi se conforma con poco, Nayobi juega con, todo lo que ve. De hecho, hemos tenido que, ella le gusta ir al parque y ella va a agarrar las flores, abraza los árboles, abraza a la gente, ella sale y dice hola. De hecho, en la casa eh, ella tiene árboles y ella <laughs> se monta y hace lo mismo. O sea, hemos tenido que alternar la rutina con que haciéndole otros espaciecitos tratando de, pues, de hacerle su, su espacio más, más, pues un poquito más divertido, ¿me entiendes? ¿Cómo se hizo un video musical en plena cuarentena? Además de que yo estaba en gira eh, con, mi equipo de trabajo, eh, estuve en México y estuve eh, en Colombia y yo he estado grabando para un documental de mi vida. Entonces aproveché y agarramos eh, pedazos espectaculares de donde estuve yendo, las cosas que estuve haciendo. O sea, para mí ha sido muy normal grabar este, tener el video grabado porque ya yo venía de antemano preparándole a aquella gente que quería, que quiere saber un poco más de mí, lo que yo hago en los tours, lo que cocino, lo que me gusta, que la gente está viendo ahí un poco más allá de, de la diva eh, glamorosa y las marcas y, todo el glamour y el espectáculo, pues ya yo venía grabando un, documental de mi vida y entonces estas, estas partes espectaculares de los lugares, de la Catedral de México, eh, cuando fui a la catedral a, orar, ¿no? Por, por el mundo, imagínate que estaba allá yo eh, con mi familia y cuando veo el video hoy día terminado digo, wow, eh, solo Dios sabe, ¿verdad?, dónde lleva uno y por los caminos que lleva uno, porque yo creo que el universo siempre conspira eh, para bien, ¿no? En este caso, cuando vi todo el visual, dije, wow, Señor, tú me has cuidado, tú me has protegido y tú me llevas por el sendero que tú quieres. Y que así sea y que la gente se lo pueda disfrutar. O sea, todo lo que la gente va a estar viendo en el video es, real, no es parte del entretenimiento, es lo que yo estaba viviendo, es las corridas descalzas que me di en, el, en, un parque de un bosque ecológico en, México, es caminar con mi esposo de la mano, es, es mi día a día, lo que la gente, ya yo venía trabajando para que la gente viera. ¿Ese documental para cuándo sale, Ivy? Ese documental nosotros ahora mismo todo lo tenemos pues detenido por la situación, porque queremos hacer un análisis bien de del terreno donde está ahora mismo la industria del entretenimiento en general. Yo sé que la gente quiere entretenimiento y, y también hay mucha saturación de cosas del entretenimiento. Y este documental, eh, aparte de que sí tiene su música, eh, lo más que queremos tocar es la fibra de lo que, de lo que yo soy, de lo, de, lo real. Entonces nosotros estamos haciendo un análisis para determinar cuándo lanzar el, documental. Ivy, tú te has puesto a pensar ¿Cuál es el origen de esta pandemia? ¿Qué te pasa por la mente? ¿Por qué estamos pasando por lo que estamos pasando? Bueno, a mí me pasan muchas cosas que en general eh, los músicos a veces nos, tildan de lunáticos porque muchos piensan en, teorías conspirativas y, demás. Eh, yo tengo mi propia, mi propia opinión y mi propia conclusión de lo que yo pienso, podría pensar yo este, de esta pandemia, pero no va a ser diferencia lo que yo piense, porque ya está aquí, es algo presente, es un hecho actual. Eh, eh, para mí el enfoque debería ser en vías alternas para poder lidiar con tanto, porque todavía hay gente en la calle que no considera eh, a los que están haciendo su cuarentena. Dicen, no, yo voy allí, me doy, un, me doy un cafecito y en el cafecito se queda saludando a su Sutano, Mengano y se le olvida que cuando llegue a su casa, tal vez, ¿me entiende? Por tanto, esta canción de, de antídoto, habla de empatía, señores, de que el tiempo cuenta, el tiempo que tenemos. Ya es, un hecho presente que ya eso está aquí, ya la pandemia está aquí. Por lo menos en lo que llega la cura, escuchamos tu antídoto. Sí, señor, sí, señor, yo espero que de todo corazón, como siempre han recibido mi música, esta es una propuesta sumamente del alma, del corazón, una propuesta diferente, fue lo que me nació. Tal vez eh, eh, en otras ocasiones me hubiese nacido un reggaetón a, fuego, pero en este caso esto fue lo que me nació, lo que quise compartir, deseando y declarando, ¿verdad? Eh, con toda la prontitud, ¿verdad? sobre todo sanación para cada uno de nosotros y que, reine la, la, paz dentro del alma y que el amor sea lo que reine en realidad. Ivy, siempre es un gusto verte. Gracias, igualmente. Muchas gracias, mi negrito. Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos.